şükmeti selehe amunu. Zömetin zor. Maksat mı tanavva? Tırba okumu tırba. Fini o tırba? Olsun tırbalayla anlaşılan. Kumuva yadır. Ha. Tırba müslahtır. Önülha. Hiç şuna müslaht olmazime. Yürüyüp mehle kuzla. Hayal henüz kulir onu bakar. Anlıyla kısamış. Yani. Yani. كلمة هي في الحق غير يعزوها تزوغون أم المهم لك لك زوغون Ağlık ve nişanlı. Böcek verdim, tatlımı kuyruğu böcek verdim. Kuyan buyan. Ekmek sevdiğim. Kısa karşı. Nişanlı böyle böyle böyle bir şey. Nehti ben Ahmet Rıdın. Ahmet Rıdın. Ahmet Rıdın. Hoş tepsizin başını kapıya çıkıyor. Bundan hemen hakkını yazmış. Bakar غير هواية هاية هاية تقدر يدوى.

Вказываю. Очень прикладно пацаны. Clar poate mai ușa da, Nu e că e premat. Nu e că e nu că e premat. Pardon, ne maş bu da. Ha, bank sanmışlar. Lastak sinir. İki bu da ambro var. Kavaşıydı çünkü kaldı.